Tatyo. Hmm. Mayan lang eh kay natay ganas ron. May ganas. Dagan ganas. Hmm. Ay. Kon. Oh, kami gato. Oh. Jalan. Oh. Oh, Choy. Choy. Oh. oh. Kaon tatyo. Kaon dito. May ano ganas oh. Wa ning ganas dito kanunay. Ganas na, tiyo? Ah, dito ni. Hmm. Eh. So, Saan ako nilagyan ito? Ano? Ah. Ang ganas. Ang nagkaitaba. Calvin! Pastilan. Wa jud tay laing mahimo kaning ganas maayo ni sudan kay pinaka barato, pinaka vitamina nga ug naa joy saktong ganas ni. Oh, ganas na. Ah. Bate, og ganas ko dito. Oh. Ganas pon mautan. Oh. Ano nga lamin ni. Ya ay. Ay naman day na siya. Susugawa. Ade ang kato day eh, Dubai. Ade. Akong bidyuhan siya kay ning saka sa aron makakuhag signal. Day. Ah. Let's meet it. Ako.